jadi waktu baca foto tadi aja nah, Gimana kok apa? Keren. Oke, kalau kamu udah kompornya. Keren sama. Badang. Stop. Apa komper monyet tak angkat kabel? tong tong etek etek ini karek oke, dia tenggelam ngelek ngelek tenggelam gue tenggelam gitu di milau heula ocon yang dadang aing sahijieun pak lo kabeh oke, nying dadang ka tembok soal pak kadung nak makin monyet aing Mohon. GG Gaming kasih adik-adik. derek ke bengkel itu goblok lain katuret. Buatnya aku mau bilang yang lain kan dia. kombona jeng aing gara ru ka dieu Mana dia yang nak? di di got. Si anjing maka kan ninggalkeun. Astagfirullah. Mantan Hamid mana kasih nyayak? Ayo mantan Hamid. Stop, stop, guys. Monor, Monor, Monor, Monor, Ah. Oh, jangan turun atuh. 하나 정리 Aing Milo Daguan, daguan bro, daguan Ya, media execute si anjing balik balik downtown goblok Ma mantap boro <laughs> Iya, ngetes. Ngetes Sok, tengah. Menang, menang, Gas, terus. Gas, Uh, ayah Bisa, kabur bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Kabar, oh, udah sempat Tidak, Barat, ayo, cepat-cepat saya,

Aldos mah hese di lo kan udah kudu kupani. Alam Mana Aldos? Sama Bape. Tartel. Tartel gak sih? Retro, enak. Aing bae lah. fail. Career can up alpha. Open career. Yok, không ờ, có gì hết. Ôi, muốn rồi. Đừng đáng ngay. Ese es ya, mono, mono, mono, mono, mono, mono. Bisa, bisa. Bisa, sok. Mantap. Masuk, apa eh, lagi kamar, jadi eh. Mungkin kau ada saya, nih, nah. Teklor. Baik, baik. Ron, ron. Iya. Oh, hal oh, nah, itu kan. Nah. 7 detik bisa sebelum PT ada datang. Puro. Puro gas. Sopan anjing dadang loh. Batur korupsi. Oh, bro. lain bobol dia dadang nanaonan dia jual serepe itu lah <laughs> Tuh paling oi. Saya nggak tahu harap goblok. Kalau kau nyumputnya cukup. Uh, panas anjing panas. Ara soru. Rindik Makotan Bab Balmon. Ini Roy. cheat, cheat, cheat, cheat, cheat, cheat. trời quá anh gọi ngọt à xe ơi xe ngọt xe tới đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ ở tới đâu boy boy boy boy class Oh. Bien. di epic comeback ya tapi bisa clear ayah Cici minionnya. Hmm. sok Toma guys. Oh, sunset. Sok di dia tak palir, palir, palir. Tuan. Aing, sakit bobok panas, ini panas, ini ini panas, bobok ini panas. Aduh, tuh bisa recall deh anjing di lokal dos goblok. Jangan alasnya. Mantap. Mundur, mundur, mundur, mundur. Padahal kok iya anjing ya, padat ya? nah, eh, kan. Nyamai gerela ku ieu anjing. Kalir tadi aing Nah, mau tengah ke Aldos nih. Aldos mah mau Ese kan mau ini nah. Aing mau kita aing mau toilet TTK dengan. Itu kan transpirasi. Yo, ada yang mau kan enggak oke Allah kalem. nah tong sok ketek ketek kebong oke ah Munur, oh, ini kalau nado, ayo Ay, sa modal kopek mo, tuh, tuh. Ayo, gak mo

tadi langsung kabeh jeung aing fokus turret bro Eru eh, buruk tadi anjing. Eru. Eh, Ayah ulti kuat tek buru. Ah si anjing. Bisa langsung Kang. Mid batur yo kepala kali open di dunia mana tuh dengar itu mono roy oh mau tanya tepat tepat tepat menur menur menur menur menur kene menur kene

Balik anjing ah hafal mana. Ambil cok. Bro, tap. Depend ya. Hero, atep, depend. Tahan, Mid mundur mid mundur. Tahan tahan tahan. Tahan tahan tahan. Mundur mundur mundur mundur. Oh kain tadi. Ya badang kan. pulang. Sok, parlir, kali sok, paeh, dua anak ah, sok. Paehan duaan. Mundur ya, Aldos. Aduh, Balmona anjing kenapa masih serang noy atuh, tolol. Kasan ke Bang Joko. Please, please, Cok. Mau bisa ngelawan badang kan? Eh, diamond ano oh, mga iya, punya badang na pa idol oh, badang na miss kill ulti na miss pagmuro ah ano man man man Tembok na, nasar bil. ay Balmon con naon Balmon con naon oy Palirna, palirna. Loh. Mal, mal kuat lawan lawan mal. Pak, mundur, mundur, mundur, mundur minion.

why not nah, 10 item deh aing perlu ganti kok Athena hijau. Nah, berapa Oke, keluar sok. Mau bisa, mau bisa. Mau bisa, eh mundur eh. Batu yang keluar skill mundur, mundur, mundur. Mundur. Kira masih pulkannya clear. Mas, kalau ultina kan Ultina can keluar. Aduh, itu koi. Mundur, mundur, riset, mundur. Itu minion kan? Eh, anjing. Mundur, mundur. Mundur lah minion. Apa sih itu? Mid, mid. Terus guys anjing. Ini yang segala besok. Ya. Mundur, ay. Bro, mundur, bro. Hero, atep, ing, kedel dadang ke tangan. wah anjing kurang dari tukang sampah gila mau bersih ya. tuh ikan anjing kan naik non malan tahan tuh nah cek aing oge aing ngalor tengah tenangan yuk kenal kan yuk coba tuh. Terus belok arah ke Bekasi. Kermit, kermit, hey, bro, Pep, kalau pelahap tuh. Bro, jeng aing kongko, Bro. Bro. Bro, ulti. Aduh, anjing. Seberapa detik, Bro? Uh, si anjing mah. Mas badang. Badang ulti ah. Okay. Tapos na. Balmona anjing open war wae aing ah. Hilang. Dua kali. Tika. Itu nggak menang dia teh. Defeat. Heeh, tadi soalnya mangerteng awan untuk itu kan. Aing mulur tadi kira. Pas ada numbian nih. Masa orang malu nonton teh kono mulur eta teh. Ya bukti yang lain euy eh, urang Bosen. Urang ah tuh. Aing mesinna cadu. Mau nang tadi mau tadi munur we.